ένα βίντεο αληθινό μέσα από ένα ποτάμι πολύ δύσκολο σήμερα κουραστήκαμε πάρα πολύ μας έβαλαν κάτι παιδιά μας δείξανε κάτι σημάδια εδώ σε ένα ποτάμι που κάνει καταράχτη και κάτι τρύπες, κάποια βράχια συνεχίζεται αυτό το βίντεο, έχει πάρα πολλά σημάδια ε, έχουμε πιάσει γλίτσα οι πέτρες στα κουβάρια εδώ είναι μια ιστορία τουρκική το ποτάμι έχει αλλάξει τύπη του ποταμού και μας κουράζει πάρα πολύ Παλιά εδώ είχε κτηνοτροφία, υπήρχαν μονοπάτια, υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν στο βουνό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μία ζούγκλα και αυτό το ποτάμι είναι ένα μαρτύριο. Δηλαδή είναι δύσκολο ποτάμι. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Έχω ταλαιπωρηθεί. Ευχαριστώ την ομάδα μου και όλους. Το βίντεο αυτό θα έχει πάρα πολλά σημάδια να δούμε στη συνέχεια γιατί είναι πραγματικά ένα μαγικό μέρος μέσα στο βουνό και μέσα σε ένα πολύ δύσκολο ποτάμι με μεγάλη χαράδρα και με πολλούς διάφορους τρόπους ε, σκέψη εδώ πέρα. Δεν βγάζουμε άκρη, ένα-ένα θα τα ρίξουμε όλα στη σειρά και να δούμε τι μπορούμε να βρούμε. Βέβαια, εμεί θα χρησιμοποιήσουμε πάντα αναγνευτές μετάλλων. Στα βίντεο που κάνω τώρα δεν χρησιμοποιώ ε, αναγνευτές μετάλλων, χρησιμοποιώ συγχρόνω, δείχνω αυτό που θέλω. Κάποια στιγμή θα δείτε και τα πραγματικά με τα μηχανήματα. Γεια σας, Έρχομαι με νέο βίντεο.